Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer votre connexion internet. Alors pour ça, il suffit d'aller, comme moi, vu que j'ai Windows 8, alors je vais ici, je vais dans paramètres, un il faut aller dans panneau de configuration. Panneau de configuration. Là vous allez ici dans la catégorie réseau internet, vous, vous cliquez sur afficher l'état et la gestion du réseau. Ensuite vous allez ici sur la connexion, votre connexion à vous. Et là, qu'est-ce que vous faites si vous faites propriété? Vous cliquez sur propriété. Et là, ici, vous descendez tout en bas jusqu'à protocole Internet version 4. Alors, vous cliquez dessus, vous faites propriété. Et là, vous allez ici, vous, décochez celle-là, mais vous cliquez sur utiliser l'adresse euh, de serveur DNS suivante. Alors, ici, vous écrivez 8 ensuite 8, 8 et 8. En dessous, vous faites 8, 8, 4 et 4. Ensuite, vous faites, vous cochez ici la petite boîte. Validez les paramètres en quittant. Vous faites OK. Ensuite, vous pouvez fermer. Là, <clears throat> ça va détecter des problèmes. Mais, c'est pas important. Vous attendez. Je sais pas si on peut quitter tout de suite, mais moi je prends pas de chance, vu que ça. vu que ça. Ça marche pas. Alors ça c'est plus important. Alors vous faites X, X et X. Alors euh, vous pouvez checker maintenant. La connexion est quand même assez rapide. Bof. Mais je vous le dis, ça marche quand même mieux quand je l'avais pas, c'était un petit peu plus lent. Mais vous allez peut-être voir des changements. Mais c'est juste, pour améliorer un petit peu, pour euh, la rendre meilleure. Alors, merci d'avoir écouté mon vidéo et on se retrouve pour un prochain tuto.